ahlan wa sahlan wa marhaban bikum publication Antoine Félix Diome lu ci yenn liste yi ñu rejeté ci réew mi si di ko ne ñu recours jamono ji mooy dernière chance politiciens yi mu di Yewwi Askan sa bopp ñoom ñëpp jamono ji seen yaakaar ñu ngi ko wékk juróom-ñaari sages ca conseil constitutionnel ngir fexe ku ci nekk si ñoom seeni bëgg-bëgg juróom-ñaari sages lijjanti ko Benno Bokk Yaakaar li mu bëgg moo di fexe ba bokk ci élection yi listam bi Antoine Félix ñoom itam li ñu bëgg seen liste bi bokk gëm sa bopp moom nee na benno ya yaakar mënta bokk ci election wal fadir yene kay ene ñu rejeté liste yewi askan bi ci national gi modi kawo gi antoine flix jonne nara yobbu ci élection yi l'évidence yene kay ne kun effectivement antoine flix jonne li muy def jamono ji modi mu ngi fowé wu tang jeur ci buntu mboy gi manes na lak dëkk bi bu fekké décision bi gaani jël waccu ñuko vox populi nañu ay recours yu bari yo xamné ngi tégué jamono ji ci table juroom ñaari sage ya ci conseil constitutionnel ngir fexé ba nees la mëna def ngir bokku ci élection législative journal bi tek ci né deuxième tour ci contentieux électoral bi mu ngi ci diggante benn bokk yaakaar ak yew askan bi ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ñett recours déposé nga ko ci conseil constitutionnel mu di gëm sa bopp ba ci wàllu sénégal ñoom itam li ñu bëgg moo di benn bokk yaakaar waat élection yi ni laaxu ngénte muy yew askan bi ak benn bokk yaakaar alerte yéen kaay ne ñu ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci prolongation yi ndax ku ci nekk saw lis bu ma yuwul 31 juillet gi ñu dëdmal du mën a dem ci ay élection dëcc fal ne lépp ak antoine félix jonn lu fi am ci réew mi ci ay pëccëxoo moo ko waral mo ñene ñu en tout cas jàmmi réew mi jamono ji mu ngi wékk nek ci loosu juróom ñaari saaj yi wara arbitrer eulugu ñaari kan yi election législative 31 juillet 2022 gi las yi nakay nee na ngi ci guerre recours yi muy benn bokk yaakaar gise sur conseil constitutionnel ngir lijjanti ay mbirum yewi askan gi mënta wana ne liste nationale am bi gañi dañu ko invalider walu senegal mi bëgg ñu la liste nationale bu benno bok yakar li yépp ay recours la yo xam buñu ci bolé bu gëm sa bop bi mu ngi ci table juróom ñaari saaj yi ñu war ko lijjanti critique ne ko du yomb ndax yewi askan bi ci bopam jël na combat bi tek ci bakanam fexé bañu ne seen liste gi Antoine felix jonne wax ne duñu ko baye mu jall ci élection yi critique nañu tax na jamono ju waye yu vendredi gi di ñew dañuy amal ak manifestation ci jamono joji même wa benno boko yakar nenañu ñoom itam dañuy wacc mbedd mi defanto ko waye askan bi ñaka sam wante ak li loi électorale bi wax ci yex déposer liste la tribune yene kay nañu mbolem liste yi ci rew mi mbir me lal na len ana lan mo wara xew bu wa conseil constitutionnel gele li wa DG yi wax ci rew mi rew mi ko dajé moko xey di laacc jamu dongu mba ay wu mën ta téye ci rew mi yene kay nañu su boba modi sen tanki dina banku mba mu def bloc janok njitu rew mi Macky Sall mba opposition bafa rew mi tass ba faaw ken uriumi ko deggati li xew ci hôpital rew mi ba tax ñu jëlé fi Abdoulaye Diouf Sarr direct news néna gañu yëngu ci pat mi ku melni mbala jo cham néna da nek 669 li Abdoulaye Diouf def banyu teggi ko fa mu tek fa Marie Khamis Ndiaye ñom ñaar ñoo bokku bi manam kif kif e bali am ci rew mi ci jëyé hôpital bi baña amati soleil national nañu lu mat fanwéru expert yu yëngu ci walu mur gu yaram jamono ji ñu ngi lijeenti mbirum pat mbaj mi ci réew mi les ko yene kay melni ko nan insécurité gi ci réew mi jaxagul ci benn weer bi dong ñett doomu adama yoo xam ne faat nañu leen ci diwaanu tiwawun pël fi ci mujj démb dong la benn xarite moo ko faat ci 12000 francs yi mu ko lebaloon tëkk ko fay ndax réew mu naqadi bu réew mi neex ba ñu fàtte ne jamono ji ñu nekk journal bis bi nee na gaañi syndicat yi fere ci wàllum santé gi décrété nañu 72 heures de grève yoo xam duñu faslante xànc ak morom nga seeni naataangoo yi ñu téye ca kaso ya ca Thiès nee nañu nañu leen bàyyi fukki bébéeg benn yi faatu seen ngañ ñi nekku ci doonu duñu ay électricien duñu katu courant té li tàkk ca tiwaawoon affaire courant moko waral taxna jamono ji fajj kat bu nek ci diwanu ak wër du liggéey fi ak ñett fan seeni naataango yi ñu japp ba tej leen ci kasso gi journal bis bi nenañu am nañu retour de parquet mudi sans famille ak aide infirmière bi li xewon demb ci ba ñu leen di déglu l'observateur xéne duñu xibar lépp ba ñuy wax né ñom ñaari jigéen ñepp jamono ji wat nañu ci kasso yi farba ngom mi milliard bu manki tout sefeur bi djébal na bopam yoon liko ko may modi ay njabotam la gaañi dem jëli mu xam ne yëfi na mu ñëw jébbalu weddi na nag li far ba nga wax ne li ko sàcc mat na ben milliard lu manqué tuut nee na 300 millions dong la ko jël te bi mu ko sàccee xaritam keus te na ci xaalis bi as lëf itam sàccat ko li tax mu def lu nu mel moo di sëfër la li ñu koy fay néew dong weer wu nekk far ba ngoom 60 francs la ko fukki junne ak ñaar